frogs. unendliche Weiten Horizont. Tausend Schiffe von fremden Planeten, fremde Gestalten, Sternenwesen, tausend Schiffe am Horizont den Sternen reite, er weiß nicht weiter. Der Sternen reite, er weiß nicht weiter. der Sternenreiter, er weiß nicht weiter. Der Sternenreiter, er weiß nicht weiter. Thank you.